cover ini dah covernya jangan sampai diambil jangan sampai diambil nah kan datang orang-orang nah lu bantu bantu nah lu kasihan dah <laughs> ini lagi Shellfish. <laughs> Ya. Nah Ini ngapain? Ini ngapain? anjay kerut kok di end nih jadi iya, cuma push tong